problemas con la minería, Bambamarca, Guagayoc, es una cicatriz en el rostro de Cajamarca de los pasivos medioambientales. He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? porque dicen que las quieren vender allá en las mineras, dicen si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos y les han consultado a ustedes. Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua. Por lo tanto, yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Guagallo con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura. Yo soy Mirta Vázquez, eh, trabajo en la organización Grufides y soy abogada. Eh, en realidad estamos trabajando nosotros desde hace muchos años el tema de defensa de derechos ambientales de comunidades y poblaciones afectadas por la actividad minera, básicamente. En Cajamarca tenemos actividad minera o gran minería desde la época de los 90. Es verdad que nosotros como región hemos tenido minería en la época de la colonia, pero recién en los años 90 es que llega la gran minería a Cajamarca y la gran minería implicaba esta explotación a gran escala que se hace con la modalidad de eh, minería a cielo abierto, con utilización de eh, tóxicos como cianuro, ¿verdad? Eh, cuando llegó la gran minería, en realidad la Cajamarca, la población no conocía cuál, qué, qué, tipo de actividad se iba a realizar o cuáles iban a ser sus impactos. De hecho, nadie se opuso cuando la actividad minera llegó aquí. La gente tenía mucha expectativa de que, como se nos había dicho desde el gobierno, esta gran actividad pueda generar desarrollo para la región. con el tiempo lo que nos fuimos dando cuenta es que ese desarrollo no llegaba y que lo que estábamos experimentando, sobre todo lo que estaban experimentando las comunidades campesinas, que fueron los lugares donde en primer lugar se asentó la, actividad minera, lo que se experimentaba eran grandes impactos. Si queremos hablar de los primeros impactos de la gran minería en Cajamarca, podemos decir que eh, al principio lo que se sintió es un poco el tema de los problemas con las tierras y los desplazamientos de varias poblaciones, comunidades, donde la actividad minera llegaba para asentarse. Luego han venido ya los impactos a, otro nivel, los impactos, por ejemplo, en materia ambiental, que básicamente son afectaciones que tienen que ver con el agua, estos territorios donde básicamente eh, hay recursos hídricos, de reserva de recursos hídricos, estos lugares iban desapareciendo. Entonces, eso provocó también uno de los impactos más importantes y las poblaciones empezaban a quejarse no solamente por la falta de agua, sino ya se empezaba a sentir los primeros impactos en la calidad de agua, contaminación, ¿no? A la par eh, nos dábamos cuenta y todos los días eh, nos enterábamos que el Estado, el gobierno central, estaba entregando más concesiones, no solamente a Yanacocha, sino que ah, ha, entregado concesiones en nuestro territorio casi el 48% de la región de Cajamarca ya está concesionada a varias empresas, no solamente a, esta que, ya está tan avanzada como Yanacocha, sino a otras más como em, empresas sudafricanas como Golfi, empresas brasileras como em, Vale Perú, eh, tenemos empresas inglesas, tenemos empresas chinas, ¿no? Casi todo nuestro territorio lo han ido concesionando y además sin eh, el aviso siquiera sin informar a la población que esto está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, claro, eso tensiona más la situación. Hasta el 2009 aproximadamente ya la población se empieza a enterar de que la empresa Yanacocha tiene otro megaproyecto eh, de expansión que iba a realizar y este es el famoso proyecto Conga. Y creemos en ese sentido que tenemos que, como gobierno, proteger las comunidades, sus recursos naturales, pero también las actividades productivas. Es en este sentido que el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Pero queremos que este proyecto se integre, como otros proyectos más, al Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca. Asimismo, aquí rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Más de 10.000 manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas de Cajamarca para exigir que el gobierno declare inviable el proyecto Conga. Tal como lo venían anunciando días atrás, cerca de 10.000 pobladores de la provincia de Gualgayoc llegaron a nuestra ciudad para apoyar al paro macroregional en defensa de nuestros recursos hídricos, para no permitir que nuestras lagunas sean destruidas por el proyecto Minero Conga. La población, sobre todo de Selendín y Bambamarca, se apresuraron a organizarse porque las zonas que pueden ser impactadas o que van a ser impactadas justamente pertenecen a estas dos provincias y también a Cajamarca. Ah, buenos días, día de marcha de las mujeres, ¿no? Sí, ahora estamos luchando las mujeres para salvar el agua, para que nos escuchen usted es del tambo, ¿no? Usted es la cocinera de acá de la iglesia de San Francisco, yo soy la cocinera de la iglesia de San Francisco, que nunca me voy a cansar de cocinar para mis compañeros de miles que vienen a comer ahí en la iglesia de San Francisco. ¿Qué le diría usted al presidente de la República y a su esposa David Heredia? Que sean conscientes, que no nos hagan tanto sufrir por nuestra agua, que se acuerden de nuestros votos que nos hemos dado para que mejore nuestro Perú y ahora peor nos está a las mujeres. Esta marcha nunca nos vamos a cansar, vamos a vivir así hasta que nos diga con no va. Muchas gracias, dios la marcha de las mujeres? Eh, que, sigan adelante todos, porque estamos defendiendo algo de derecho para la vida. ¿Pensaban que hoy día iba a haber miles de mujeres acá en Cajamarca? No, no pero sí se unieron a Cajamarca, creo yo. la mujer también luchando desde el primer día del 31 de mayo, ¿no? Conga saca a las mujeres a las calles las mujeres empiezan a salir a las calles a gritar, a pelear por el agua, y en, estas, y en toda esta resistencia que han hecho, se ha notado el rol reproductivo fuerte que tienen las mujeres. Las mujeres empezaron a trabajar las ollas comunes, a recolectar medicina, a recolectar ropa. Las mujeres han venido de la ronda de Chota de Bambamarca, hemos ido a la marcha hasta Lima, la marcha por el agua, caminando descalzas, cargados sus niños, eh, es decir, de que nosotras éramos más de la mitad las mujeres que salíamos a defender, eran las mujeres que en todos los días de, las, la huelga que tuvimos indefinida eran las que estaban cocinando, eran las que iban al mercado a, a recoger, eran las que teníamos que esperar a los compañeros que venían de todas las provincias, eran las mujeres que tenían que dormir a veces hasta en la plaza de armas. Entonces, con toda esa, e, esa incidencia que tuvimos que hacer, por fin tuvimos una mujer que tenga que tomar decisiones también junto con los compañeros en el Frente Único. Las mujeres desde el inicio ¿no? han estado eh, muy involucrados en la lucha ¿no? y em, sacrifican mucho ¿no? para estar en la lucha. ¿no? Tienen que dejar eh, sus responsabilidades en la casa, sus hijos, sus esposos, eh, su trabajo, para salir em, en la protesta o salir a las reuniones, ¿no? o este, eh, salir a organizarse. Entonces, em, siempre las mujeres han estado, han estado en la lucha. Em, también las mujeres quizás sienten la lucha eh, un poco más, ¿no? especialmente en el campo, porque ellos trabajan más con la tierra ¿no? y saben más de dónde viene el agua. ¿no? <laughs> y también ellos son responsables de eh, dar comida a los hijos. ¿no? Entonces, si no hay agua, no hay comida para la familia. ¿no? Entonces, eh, quizás las mujeres en general lo que he visto es que su discurso es muy sencillo y va directo al asunto, ¿no? <laughs> si no hay algo, no hay vida, ¿no? Y es si lo sienten en, en todo su, su, cuerpo, en todos sus eh, aspectos de, de, la vida, ¿no? Para nosotras, que si toda la vida hemos trabajado en organizaciones, decíamos, es una oportunidad lindísima para tener que fortalecer las capacidades de estas compañeras y decir, oye, está bien, tú vas a regresar a tu casa, vas a seguir cocinando, hablando, planchando, trabajando, pero ahora tu mentalidad es otra. Necesitamos mujeres que sigan en la resistencia, pero para eso necesitamos capacidades. Que no solamente salgas a la calle a repetir, conga no va, conga no va, justicia para máxima, justicia para cuando viene el periodista y te pregunta, ¿no? Oye, compañera, ¿y por qué dices que Conga no vaya? No, no, no, Conga no debe ir porque necesitamos el agua. Pero ya está bien, pero si la minera te va a dar agua, ¿por qué dices tú que no? Y, y Máxima, ¿qué? Si Máxima, mira, está en el terreno que Conga ha comprado, ¿por qué dices justicia para Máxima si la ñanacocha no se da nada? Empezamos a trabajar con estas compañeras, con estudios técnicos y científicos, cómo la minera va a afectar a las cinco cuencas, cómo va a contaminar el ambiente, cómo el problema con, afrontando al cambio climático, que no vamos a tener agua, cómo está en cabecera de cuenca. Entonces, en esas capacitaciones que las compañeras tenían, este, darles conocimiento, darles herramientas para que puedan decir, sacamos este, materiales mm, con la problemática de máxima, ¿no? que los ingenieros ayudaron y con Mirta Vázquez, que es la que nos ayudó también un poco a mirar para que las compañeras tengan cabal conocimiento y salgan a las calles a reclamar y a decir, y cuando venía el periodista, oye, ¿por qué quieres que con Ganova? cambió su manera de expresar, su manera de luchar, su manera de pedir y de decir, no va porque va a afectar cinco cabeceras de Cuenca, no va porque Máxima está sufriendo porque su terreno está en un lugar así, y ellas con su mapa empezaron a mirar mapas, empezaron a reclamar. Yo te digo, me dedico, en los cantos me dedico, por ejemplo, a cantar canciones, hoy en estos tiempos me he dedicado a cantar canciones del agua, todo lo que se llama de agua, a mis dirigentes, a mis autoridades, a mi pueblo, a mi vallecito, a mis plantas, por ejemplo. De eso me he dedicado. Después yo me he dedicado a sacar canciones tanto del amor, de tristeza, de amarguras, de traición, eso, las canciones. Me ha gustado sacar, he eh, cantado desde la edad de siete años y lo sigo haciendo todavía. Me gusta cantar con marco musical, sin marco musical, donde quiera lo hago. Así es. Bueno, puedo cantar una canción también. Ya. No queremos que lo sequen, no queremos que lo sequen, a nuestro cerro guardián, a nuestro cerro guardián. Si lo llegan, explotáralo, si lo llegan, explotáralo, a todos nos van a matar a todos nos van a matar. La mina nos contamina, la mina nos contamina, sin ninguna explicación, sin ninguna explicación. Es progreso para los gringos, es progreso para los gringos, y para el pueblo explotación, y para el pueblo explotación. Hombres, mujeres y niños, hombres, mujeres y niños de nuestra jurisdicción, de nuestra jurisdicción. Comentan que los ronderos, comentan que los ronderos pondrá fin la corrupción, pondrá fin la corrupción. Esta canción que les canto de mi propia inspiración, grabado la tengo en mente, guardada en mi corazón. Esta canción que les canto grabado en mi corazón, guardado la tengo en mente, guardada en mi corazón. A mi pueblo tan beñito yo le canto esta canción, porque yo la quiero mucho con todo mi corazón. Bueno, yo soy Ana María Elia Tezquén, nacida y creada en este pueblito tambeño de la provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca y del departamento de Cajamarca. Soy como coordinadora del Comité de Defensa de Mujeres que manejo a nivel de mi centro poblado El Tamo 26 comunidades, más o menos unas 300 mujeres a mi mando, que me gusta coordinar y siempre salimos de comunidad en comunidad para ver los problemas de las mujeres y también ver algunos problemas que se presentan también de nuestra ronda, de, sea de comités de base de mujeres y también de federación. En mi pueblo tambeño se caracteriza por ser un pueblo muy valiente y un pueblo muy valeroso porque acá en mi pueblo puedes quedarte en donde quiera y no te pasa nada, siempre está la organización de mujeres y de varones para cuidarles. Mire, en esos tiempos de antes, en verdad te digo, a veces los hombres, solo los hombres hablaban. A las mujeres no querían que se vaya a la reunión, no querían. O sea, había muchos hombres celosos que se creían machistas. O sea, no te vas y punto, ¿ya? Tú no te vas a ninguna parte y punto. Pero desde que ha comenzado la lucha de Conga, gracias a Grufidis, por eso como te digo, nos ayudó bastante Grufidis en esos casos. Las mujeres también ya estamos en una alturita, ya, que ya también tenemos derechos. Ya también decimos, yo me voy, yo me voy y listo, también. Pero en esos tiempos, te digo, todavía la mujer teníamos un poco miedo. Formamos comisiones con mujeres, unas en la cocina y otras siempre en la lucha adelante, porque lo que querían es detenerlo a nuestros, a nuestros líderes. Pero nosotros estábamos las mujeres, bastante mujeres ahí, ¿ya? Las más nos dedicábamos a cocinar las más en algunos piquetes, las más siempre como sus compañeros dirigentes, que ellos siempre nos han defendido y están defendiéndonos. Eso hemos cumplido como rol también de mujeres. Y no solo en eso, porque a pesar de eso, que tenemos muchos que quehaceres las mujeres, en casa, por ejemplo, yo para irme a Conga tenía que levantarme las 3, 4 de la mañana para hacer mi friambre. Y a veces las 5 de la mañana yo estaba ahí ordeñando a mis vacas para yo podía a las seis de la mañana, seis y media, estar acá ya pidiendo a veces algunas comidas para llevar a Conga, ¿no? Por ejemplo, acá ya cuando estábamos ya permanentes en Conga, yo venía a llevar condimentos. Venía y las tres, dos de la mañana me levantaba y a moler harto ajo para llevar en baldes para nuestra comida. el agua se necesita en todo. Y si nosotros, por ejemplo, dejamos que lo terminen el agua, ¿qué tal ya no nos trae las cisternas? ¿Qué nos hacemos? Por eso yo a Bambamarca cuando me fui a una reunión lo dije, señores, si no vinieran las cisternas trayéndoles agua, ¿qué se hicieran Bambamarca? ¿Qué tomarían? Fíjate, nosotros, por ejemplo, nos llevamos a la ciudad de Bambamarca, donde la gente pensaba que nos aloquimos. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Bambamarca, dijeron, ya llegaron las locas, ya llegaron a hacernos sordas, no queremos bullas, nosotros no estamos acostumbrados con las bullas. A nosotros no nos interesaba eso, te digo, porque nosotros nos fuimos a despertar la gente, a incentivar más la gente para unirnos más a nuestra unidad y estar siempre pendientes de nuestra lucha y no dejar que exploten arriba. Pero gracias a eso te digo que se hizo, mucha gente se vino a nosotros y mucha gente, digo, a veces como se creen de clase A, a veces te digo como campesinos nos ven, pues son campesinos, dicen pues, y a veces te digo como que tienen un poco miedo a arrimarse con el campesino. Culturalmente también Cajamarca, la parte urbana con la parte rural siempre han estado chocando alejados, ¿no? Siempre ese despectismo de la ciudad, ese indio, ese cholo, esa chola, ¿no? El campesino muy menospreciado. Y, con esto hemos querido lograr cómo Conga, digo yo, sigue haciendo esos milagros de acercamiento del campo con la ciudad. Ahora estas compañeras, por ejemplo, de la ciudad, activistas que han salido, es un lenguaje diferente, es una relación de igualdad con los hermanos campesinos y campesinas de la parte alta que hemos tenido la capacitación de formar vigilantes ambientales, comités de vigilante ambiental, urbano, rural. ¡Que viva su gente! ¡Que viva! ¡Que viva la naturaleza! ¡Que viva! nuestros cerros! ¡Viva! ¡Y que retumben nuestros cerros! este colectivo de, mujeres mm, de la Madre Tierra, que le hemos llamado así, está conformado por organizaciones, por representantes de, organizaciones, de varias organizaciones de mujeres y mujeres a nombre propio también. Y siguen llegando. Todos hombres y mujeres. Todas, todas y todos. Y al último, coyunguinas, coyunguinas, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Así coyunga encontramos, en coyunga encontramos agua limpia para tomar, agua limpia para tomar. Porque allí están los guardianes, porque allí están los guardianes que se hacen respetar, que se hacen respetar conversemos, hablemos y no, no nos dejemos engañar. Así tenemos que ser compañeros. Igual que, por ejemplo, los de la ciudad este, dicen, ay, que los indios, que los estos, que por acá. A ustedes vuelta dicen, los de la ciudad paran diciendo así. Ustedes se enojan con nosotros y no todos, uno que otro que de repente sea una persona que no conoce, que de repente se manifieste. Pero la gente del pueblo, nosotros los consideramos mucho, les tenemos mucha estimación, porque ustedes prácticamente son la vida del pueblo. ¿Qué sería del pueblo sin ustedes? Piensen, piensen ustedes si cierran las fronteras con el agua, con los alimentos, de todos los lugares, que el pueblo se quede así un círculo aislado. ¿Qué sería de nosotros? Comeríamos hasta donde tenemos y después morderemos las latas, los, los palos, los fierros, los platos que tenemos, <laughs> nada. Les clamaríamos, les rogaríamos de rodillas, sino que fuera, como ustedes, por ejemplo, ahorita del agua, ya no hubiera. Ya no hubiera, ahorita ya todito lo que este Cajamarca, la parte alta que, que vive de, de acá del agua, ya no hubiera que tomar agua, ya no tuvieran. Compañeros de los pocos que se encuentran acá en Cochunga, yo les quisiera decir que esa conciencia lo tomemos, que digamos que no, no por ese poquito de dinero, porque el dinero es cosa material y, y, de verdad, eh, disculpen que les voy a decir, es cosa del diablo, porque con el dinero podemos hacer cosas injustas, lo que no es. ¿Por qué cree que las autoridades compran conciencias de la gente, de los campesinos? y eso no, no debemos de aceptar. te parece que eh, este, viniendo en la, combi ahora, nos eh, inventamos la canción donde dice, compañeros, que no se dejen engañar, porque la minera entra con cualquier cosa, ya sea tan sencilla, ya sea eh, buena, ya sea mala, pero a veces, pues, bueno, dice yo recibo y punto, pero ya por poquito a poquito los van convenciendo y eso no, no quisiéramos llegar a ese estilo que, que la compañera está diciendo, de pelearnos entre campesinos, entre campesinos con las de la ciudad o de pelearnos entre familias, eso yo les digo también con experiencia, porque hay algunos que dicen, ¿qué ganas en esas reuniones? ¿Qué sacas? No sacas nada, pierdes tu tiempo, no, no sacas nada. Hasta ahorita, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo estás? Eh, y eso no debe ser, porque la conciencia de la persona es por, la, por lo que dependemos, pero a conciencia, no que nos dan algo, ni que nos... Por ejemplo, ahorita podemos decir, venimos con Grufides, puedo pues decir, ah, no, Grufides les compra a esa gente para que vengan a hablar, para que vengan, pero no es verdad. Es la conciencia lo que nosotros sentimos, porque de verdad, mira, nosotros no, no pensamos solamente, porque ser egoísta, yo por ejemplo digo, ah, mañana me muero y punto, ahí queda, ya los que quedan. Pero no es así, hay que pensar en las nuevas generaciones, hay que pensar en nuestros nietos, en nuestros y si no tuviéramos hijos, nietos, hay que pensar aunque sean los vecinos. ¿Y ¿Para qué nos sirve el polvo? Como aquí este lugar era Yanacocha para allá todo. Sí, más o menos. Ve, lo han conocido. ¿Y ahora qué? ¿Para qué vale ese lugar? Solo polvo. Al pasar para allá, ¿qué? es una harina que es de todo. ¿Y qué se vuelve para acá? No, pues entonces persona desconocida que vienen con papeles o hablarles que van a mejorar a ustedes, no lo necesitamos, dígale, pues no queremos ese ambiente, nosotros queremos la nuestra que tenemos así. ¿Para qué más plata? ¿Para qué? Se acaba el agua, la comida. Esto, la plata no se va a reemplazar al agua. Nosotros eh, estamos esforzándonos de crear un colegio secundario acá ¿Para qué? Para que de esa manera el Estado de repente envíe unos profesores que conozca tanto de lo bueno, ¿no? Porque hay profesores también eh, que la verdaderamente tienen eh, su conciencia vendida y hay profesores en defensa de repente del medio ambiente. Entonces, de esa manera, y quisiera ser presente también acá nuestra jefa, de quien verdaderamente también nos puede apoyar, que nuestro colegio por lo menos se movilice y tenga por lo menos ese valor de que en debe crearse un colegio porque a nosotros ya nos pasa para experiencia. Y después nos fuimos con unos documentos de repente a Cajamarca, algunos profesionales que conoce o nos conocemos, nos dijo, pero ustedes mismos, mira, casi han ahorcado, pues, porque les ha leído, pero acá pues, les han propuesto, han firmado en bien de los mineros. Entonces eso ya tenemos para experiencia, como digo. Es por demás también, porque no, no conocemos, ¿no? No es por mentir, por ejemplo, acá hay personas que nos acompañan, acá la señora, algunos de repente que nos conocen. En Cuchunga, en estos días que vienen ustedes conociendo, no hay personas de repente así, por lo menos, que ponga sus derechos o ponga su opinión así conforme mi tío Bartolo, acá conforme Víctor, o mi persona o otro más, ¿no? Somos callados ahí, hombre y mujer estamos callados. De esa manera porque es falta de conocimiento. Eso no me quería contar sobre lo que... Eh, eso del colegio eh, es este relativo también, eh, para que aprendan a leer y escribir, para que aprendan algunas cosas, está muy bien. Pero ahora el Estado está imponiendo políticas educativas que fíjese, eh, los jóvenes mismos mm, están fuera de, eh, este, no pisan realidad, están fuera de su cultura. Eh, entonces, a veces el, colegio, en lugar de de repente de unificar más, de intensificar esa relación entre la comunidad adulta y los jóvenes, a veces un divorcio con estas políticas del Estado. Entonces yo les sugeriría más bien que ah, hagan su propia escuela, y más bien este, cualquier oportunidad. Es un plan de trabajo a largo plazo, ¿no? que de, continua preparación y de continuo avance para nosotros. ¿no? Y por ejemplo, este, esta escuelita en esta escuelita ustedes ya como conocen y vamos conociendo personas también importantes, eh, comprometidas con la madre naturaleza sobre todo, con el valor de nuestras culturas. Entonces, ustedes pueden este, hacer sus cursos, ¿no? Por ejemplo, necesitan, dicen, este, queremos que, eh, este, por ejemplo, interpretar o analizar un documento, hacer un acta hacer un oficio, cómo se hace. Entonces, para eso es su propia escuelita. La lucha por Conga significa la unión, la vida, la fuerza por preservar nuestra historia, por preservar nuestra, nuestra descendencia. Lo único que nosotros pensamos más que en todo fue, ¿y nuestros hijos en dónde van a quedar? Nuestros descendientes, ¿qué será de ellos? Pensemos que hay niños que nunca salen de la ciudad, nunca conocen un cerro, nunca conocen un río y muchas veces muchos de ellos ni siquiera pueden imaginarlo porque no tienen idea. Entonces pensemos si todo esto se termina, ¿qué será de nuestra descendencia? Nosotros tenemos la herencia. Lo que pasa es que cuando vinieron estos proyectos, empezaron a bajarnos en todo, que no servimos, que para nada, que esto, que este otro. Yo me sentía tan impotente de tener tantas cosas y querer apoyar y, no, y que no haya nada, ni que en dónde. Entonces yo un día dije, yo algo tengo que hacer, no me puedo cruzar, yo tengo acá que algo que hacer empecé a buscar en, este, en, los noticieros, porque como conocemos las prensas, las prensas y algunas emisoras, y ya también televisivas, eh, nos, nos, bombardeaban con tanta información que no se escuchaba nada de lo que son de nuestras tierras, del cuidado, de las mineras, de lo que están haciendo, de la contaminación del agua. Solo podíamos ver cuando el agua viene con demasiado cloro y antes no era así. Empezaba a faltarnos por donde yo vivo. El agua siempre falta es, escasa el agua y eh, cuando viene eh, así con bastante presión, viene bastante, eh, con mucha, mucha medicina viene, viene con un olor muy fuerte que malogra la, piel. Nosotros recogemos y dejamos un poquito reposar para que no, no, porque si no nos arden los ojos, la piel, este, las fosas nasales, cuando olemos parece que tuviera Mm, como lejía pura, nos molesta, ¿no? Y nosotros ya ahora ya conocemos que eso es porque realmente el agua está contaminada y no saben cómo limpiarla. Eh, entonces, toda esa mm, esa impotencia, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mis hijos? Yo no le puedo mentir a mis hijos que todo va bien, si está yendo mal, cuando se enfermen, ¿qué será de ellos? Nosotros somos de este, escasos recursos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, buscando un día encontré Radio Líder, entonces, más o menos, empecé a escuchar, a escuchar y me gustó mucho y empecé a, y supe que eran programas, los noticieros eran programas este, de participación, participativos, pero también no era fácil agarrar el teléfono y llamar, es como si nos estuvieran viendo y apuntando, y si me ven, y si me escuchan, y si me detectan, y si me, y si me buscan mi familia este, también decía, no, ya no llames, te van a detectar, es, nos pueden matar. Y eso es verdad hasta ahora, pero ahora hemos vencido el miedo, hemos dicho que si vamos a morir por nuestra tierra, por nuestros hijos, lo haremos. No, no nos acusarán de repente de alguna falta, de algún error o de alguna cosa mala, sino vamos a morir orgullosos defendiendo. Peor morir cruzados de brazos o esclavizados o lentamente contaminados como los, lo están haciendo. también los hechos, con las piernas no nos dejan, pero podemos apreciar en estos instantes versos eh, elementos y podemos apreciar también tiros de bala y también tiros de ferridón, etcétera, etcétera, en estos instantes. Es lo que podemos notar, eh, que en estos instantes están lanzando las fuerzas ¡Vamos a la casa. No quiere. Ahí. Joselito Jambo. Antonio. Joselito Vázquez. Valera dice. 28 para recordar a Antonio Joselito Sánchez Román, que tenía 29 años cuando lo mataron. César Medina Aguilar, 16 años, estudiante de un centro educativo de esta localidad. Eleuterio García Rojas, 43. Faustino Silva Sánchez, no pasaba los 50. Al día siguiente en Marca, por la misma causa, Asesinaron a Joselito Vázquez, El objetivo principal es el dinero. Comenzó con un señor que se llama Fujimori, siguió con un señor Toledo, ha continuado con el señor García y sigue con el señor Humano. Pero yo les quiero decir, hermanos, de que el hombre también tiene otro hambre, no solamente de pan, de vestido, de un carro. Tenemos otro hambre de ser valorados, de ser reconocidos. Tenemos hambre de justicia. Tenemos hambre de comunicarnos con los demás. Tenemos hambre de encantarnos de la belleza, del arte, de contemplar. que sale Casamarca que empieza a jugar hacia atrás. Tenga cuidado. De frente. Porque el sí. viene con todo. Mi nombre es Ángela, soy profesora jubilada. Eh, actualmente, bueno, trabajo a, veces en la chacra, cuando puedo consigo gente, trabajo en la chacra y a veces este, en mi casa con mi familia, ¿Cómo empezamos a trabajar acá? ¿Cómo nos motivamos? A partir de las luchas. nos hace falta a nosotros, por ejemplo, difundir, eh, redactar, este, también este, estar atentos ¿no? con las noticias y, y, para dar nuestra opinión y para difundir las mismas noticias que a veces los medios no lo hacen, ¿no? Que bueno, si lo hicieran y lo analizaran y bueno, pidieran la opinión también del público, no se hace. Sale una ley, nadie lo sabe. Sale otra ley, nadie lo sabe. Lo, archivan ahí y después ya más bien ya cuando la persona recién, cuando de repente comete algo y recién se entera, pero no hubo difusión, no hubo un análisis de esa ley, de nada. Estamos haciendo las vigilias los viernes justo, pero habemos dos permanentes que somos yo y la señora Flor. Y algunas veces vienen algunos compañeros, ¿no? Y poco a poco pensamos que la gente también se sensibilice y también poco a poco tenga conocimiento, porque también no tenemos muchos medios de comunicación para difundirlo. La gente mucho también pregunta. A veces, por ejemplo, no entienden algún párrafo, dice, ¿qué, por, qué, por, qué, ¿por qué acá dice esto? Y entonces le explico y yo no. es una, es una buena oportunidad también que me da para mí eh, y, me hace crecer también personalmente y como que también este, es, eh, la gentecita empieza a leer, porque muy poco la lectura está dejándose de lado y también es una forma de llamar a la lectura, ¿no? Claro que quizá falta con imágenes, creatividad otro poquito, la cosa que también mm, el tiempo es el peor enemigo, pero vamos a hacer lo posible también de mejorarlo. muchas esperanzas que la gente también este, no, no desmaye, ¿no? O sea, de, de, haber personas que están a favor del agua, hay, hay, ay sí hay, porque yo cuando pregunto por acá, pregunto por mi barrio, por donde me voy, pregunto y les, les, les digo, ¿y usted está a favor del agua o de la mina? ¿Qué dice al respecto de la mina? Entonces, este, hay un buen porcentaje a favor del agua, pero también hay de la minería, también hay. Entonces, este, eh, esas personas que están a favor del agua, quisiéramos que también no se desanimen y que sepan que la lucha está latente. Y que no, que, porque ellos piensan, por ejemplo, con varios que converso, dicen, ¿por qué? Por los líderes, el Goyo preso, este, eh, todito los líderes enjuiciados, ¿qué pues vamos a hacer el pueblo? Ya no hacemos nada, dicen, ya no. Entonces, queremos que la gente siga pensando que mm, no es difícil luchar, ¿no? Y que está latente la lucha y que la lucha continúa. Eso, que no ha parado la lucha, porque no hay una solución a los problemas, y eso les voy diciendo también cuando converso. Si no hay solución, ¿por qué hemos parado? ¿Por qué seguimos indiferentes? Ah, y ahí ya me contestan algunos, este, eh, pero ningún líder este, lo convoca, Es que no hay que esperar a los líderes, el pueblo también podemos. podemos vivir desligados de la Madre Tierra y haciendo lo que queremos con ella. Pensamos que la tierra nos pertenece, el suelo, el agua, y que podemos hacer lo que queremos. No es así. Hemos nacido de ella y a ella volvemos y que por ella vivimos porque de ahí salen todos los recursos necesarios y no destruirla, no este, contaminarla, no acabarla. pensar solamente en el dinero. <laughs> Es, es lo poquito que puedo aportar.

de turno. No, <laughs> que terminar tosiendo. siento que eh, es muy fuerte acá la lucha, pero también hay mucha esperanza. ¿no? La gente eh, espera un futuro mejor, ¿no? un futuro mm, sin contaminación, sin la minería. La lucha mm, eh, sigue fuerte, ¿no? Y la organización en Salandín que está eh, eh, cabezando a esto es la, PIC, ¿no? La Plataforma Institucional Salendina, ¿no? que es un conjunto de organizaciones de base que han juntado para enfrentar este, la amenaza de, la minera Yanacocha, ¿no? Y su proyecto Minas Conga, ¿no? desde que he venido es, em, he estado apoyando en, en la PIC, ¿no? en su, em, difundiendo la información y eh, tratando de hacer más conexiones quizás, ¿no? Eh, como generando solidaridad internacional, que es muy importante. ¿no? Hemos iniciado esta eh, iniciativa de, de las ferias ecológicas de juntar los productores de de abajo del río Mañón que están amenazados pues, por este las represas y también los productores de, de arriba de la zona em, que, van a, que va a ser afectado por el, microproyecto megaproyecto Conga. ¿no? Entonces, eh, y también los productores de Selendín, ¿no? los eh, que hacen artesanía y, otros. Eh, productos y entonces para juntar esos productores para quizás dar un poco de ganancia a, a ellos eh, sus familias y también mostrar a, la población de Selendín lo que van a perder si estos megaproyectos eh, se avanzan. las organizaciones acá son, eh, han empezado orgánicamente, ¿no? Y eh, han venido de la necesidad, ¿no? O el, como, como han visto la gente que, eh, que son los necesitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mujeres de nuestra organización, La Giovanna, ella también tiene su organización de jóvenes que hacen murales. Em, morales de resistencia, ¿no? Em, mostrando, mostrando, la lucha a través de, eh, la pintura. ¿no? Y eh, eso es muy importante porque es, eh, tiene un impacto inmediato y muy fuerte ¿no? y puede decir mucho más que, palabras. ¿no? El arte, la pintura también es una manera de expresarse ante la sociedad, ante el público, ¿no? Y ante, ante, ante el mundo entero, ¿no? que desde, desde, el arte, con el arte también se puede luchar, por eso hay un murales que dice pinta y lucha, porque desde el arte también luchamos, de esa manera expresamos nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestra lucha por defender la Pachamama el agua. Entonces, por eso decidimos eh, de, de, movilizaciones y todo, también nosotros, cómo luchar, luchar con el arte, luchar por hacer muchos murales. Nuestra meta de nosotros es hacer en Selendín 50 murales. <laughs> Y sí, también canto un poquito. Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca generosa. Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca generosa. Eres la perla del Ande, entre todas la más hermosa. Tú con tus bellas mujeres ¿Cómo podría olvidarte? Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca generosa, yo te llevo en el alma hasta el final de mi vida. Yo te quiero, Cajamarca, ¿cómo podría olvidarte? luchar es luchar con, pintando, luchar con el arte, luchar con danzas y, de muchas maneras, ¿no? Luchar con canto. Yo lucho por mi hijo, lucho porque él está muy pequeñito y no puede salir adelante a defender sus derechos. Y como él no lo puede hacer, yo como su madre estoy adelante y lo seguiré haciendo para que mi hijo tenga una vida mejor. tenemos mujeres desde analfabetas hasta mujeres profesionales, tenemos mujeres como, con una riquísima experiencia en actividades agropecuarias, actividades pecuarias, tenemos mujeres comerciantes, tenemos mujeres, es decir, es un grupo tan diverso de mujeres, mujeres artistas, mujeres creadoras, mujeres que han hecho posible este, ganarse el sol y criar sus hijos solas. Es decir, y mujeres luchadoras también que han hecho posible luchar y continúan luchando por los derechos de las mujeres. Otra, otra, otra, fuerte. A mi cuchuca querida, no la vayan a tocar. Los dineros abusivos su maja van a probar.